Selamlar dostlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber Mob Simulator oynuyoruz. Ee, arkadaşlar cidden güzel video olacağını düşünüyorum. Eğer videoyu beğenirseniz de beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen abi videomuza geçelim. Ee, arkadaşlar işte bugün dediğim gibi Mob Simulator diye bir oyun oynayacağız. Ee, ben bu oyunu geldi başkandan gördüm. Oyuna baktığımda yani oyunun grafikleri baya güzel duruyor ve baya da güzel. Ee, işte burada bakın bizim böyle bir yardımcımız gibi bir şey var. Ve abi burada işte böyle e, bunun ismini unuttum. Snail, Saylangoz var işte. Bu arada biri bana trade attı da şunu hemen bir decline edeyim. Evet abi şimdi biz şuna yavaştan vurmaya başlayacağız galiba böyle. Bu arada bizim petin galiba canı geliyor abi. Umarım ölmez. Neyse biz böyle vurdukça abi yanda bir şey doluyor ve bunu e, galiba biz doldurup satmaya çalışacağız. Evet abi doldurdum ve sel Cidden daha bunlar satılıp galiba kendimize bir şeyler almamız için e, verilen para. Neyse arkadaşlar şimdi bu parayı nasıl harcayacağımızı hemen abi öğrenelim. Galiba bunun seviyesini böyle arttırabiliyoruz. Şimdi abi petimizin seviyesini bayağı arttırdım ve galiba petimiz şu an bayağı güçlü oldu. Tabii ki de test etmezsek olmaz. Koş koş koş koş koş koş koş. Koş koş koş koş koş koş koş. Evet abi peti hemen şuna saldırttırıyorum. Oha abi 24 ticket verdi. Bayağı iyi. Şimdi buna saldırttırıyorum. Ee, buna da saldırttırdım ve max ticket oldu. Hemen abi gidip bunları satıyorum ve 50 gold verdi. Abi oyun baya güzel bu arada. Hemen ben şunu mesela burada böyle upgradelemeye devam edeceğim. Şu an petimiz abi baya güçlü ve 19 level oldu ve baya vuracak şimdi abi ya. Onlara tek tek böyle tokatlayacak hepsini. Şimdi ben bir şey deneyeceğim ve bu red snail'e dalacağım. Umarım bunu kesebiliriz. Ve abi kesiyoruz. Evet be harbi kesiyoruz. Efsane. Ve evet abi kestik ve hemen fulledi ve 111 veriyormuş normalde. Oha abi bayağı verdi. Şöyle abi hemen shop'a gidiyoruz. Ee, ben başka bir şeyleri geliştireceğim. Abi burada lime scroll diye bir şey var ama abi bunun için 75 tane istiyor. Yine abi kasmaya gideceğiz ve kasacağız kendimizi geliştireceğiz. Abi bu arada elde tutulan şeye bakar mısınız? Ee, neydi bu? Staff diyeyim ben bunun Türkçesini unuttum. Abi bozuk tutamıyorum. Hemen abi şuna da almaya devam edelim. Ticketlarımızı fullleyelim. Hemen abi sana da dalacağım. Dalacağım abi buna. Tak tak tak tak. Oha abi fullendi ya. Hemen fullendi abi satıyoruz hemen. Gidelim abi satalım. Hemen abi kendimize bir tane scroll alalım. Ve ben galiba geldi başkanın videosunu izlediğimde bir şey var. Space'e basılı tutarak uçabiliyormuşuz. Aynen. Bu özellikle cidden aklıma yeni geldi ve ben bu e, dediğim gibi arkadaşlar videoyu diyecektim. Oyunu yani söylüyorum geldi başkandan gördüm ve cidden oyunu sevdim yani bayağı da güzel bir oyun. Şöyle abi bizim ee, saylangoz öbür saylangozları tokatlıyor. Görüyorsunuz abi hemen serliyoruz. Evet abi burada ilerlediğimizde şurada Chris, e, Gracier Egg, sonra Crystal Egg ve Amber Egg var. Ve böyle etrafta elmaslar var. Bu elmasları toplayacağız. Abi bu arada elması topladığımda bana 8 tane verdi. Gençler ben biraz en iyisi elmas toplayıp e, bunlarla sandık açacağım. Yani egg açacağım doğrusu. E, birazcık gem toplayıp geliyorum. Arkadaşlar biraz gem topladım ve şu an 24 tane gem var. Bu gemlerle bir tane abi açıyorum. Ve abi Grassery e, Archer geldi. Abi bu %10 rare'lık olanmış bayağı değerli bir şey tutturduk. Güzel abi güzel. Şimdi abi bu e, Archer'ı da hemen upgrade edeceğim ve ondan sonra başka şeyler yapacağım. Şöyle upgrade dedim. 15 level e, bir tane Grassery Archer'ım oldu şu an. Şurada portal boss denen bir şey var. Sadece oraya bakmak için gideceğim. Şöyle geldik. Evet burada bosslar var. Evet bunu tokatladık. Şimdi bunu tokatlayalım. Tokatla tokatla tokatla. Tabii şu adamı tokatlamasından bana bir şey kalmıyor. Tokatla ve evet abi hemen fullledi. Şöyle abi ilerleyelim hemen 203 paramız var. Ben bununla bir tane de staff alacağım. Şöyle abi yellow staff denen bir staff'ı aldım ve bu bize azıcık azıcık veriyor işte. Şurada arkadaşlar tavşanlar var. Tavşanlara saldıracağım. Ee, tavşanları da çok seviyorum bu arada. Ama yapacak bir şey yok abi. Gelişmek için tavşanları da saldırmamız gerekiyor. Ve bu arada tavşanlar abi saniyesinde fulledi. Oha abi hemen fulluyorlar. Bunlar efsane bu arada. Ben bunlarda kısacağım. Abi koş koş koş koş koş. Koşmadı aslında. Uçuyoruz. Bu arada abi ağaca saldırıyoruz. Oha ağaca saldırınca gen veriyor. Oha demek ki böyle evleri veya ağaçları falan yıkınca e, böyle abi bize gemler veriyor. Bu cidden efsane. Şu ağacı da hemen abi yıkalım yıkalım yıkalım. Evet abi 50 gem verdi. Şu ağacı da hemen yıkalım. Evet abi yıktık. Yine 50 tane gemimizi aldık. Hemen abi şunu da kıralım. Ve kırdık. Abi şimdi ben e, yumurta açacağım. Birazcık arkadaşlar şu Embereg'den güzel bir şeyler çıkartacağım. Ve videoyu öyle devam ettireceğim. Umarım güzel bir şeyler çıkarırız. Hemen abi güzel bir şeyler çıkartıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben şu an 1220 tane gem kastım ve hemen abi Ember Egg açmaya gidiyorum. Ve bu arada abi ilerlerken bazı şeyler daha öğrendim. Daha fazla veren yani daha fazla gem ver. E, itemlar ver ve onları göstereceğim. Şöyle abi bir tane Ember Egg açıyorum. Abi Ember Egg'i açtım ve Ember Brood diye bir şey çıktı. Bu common tabi değersiz bir şey. Ama ben bayağı vuracağını düşünüyorum ve hemen şöyle abi yeni göstereceğim yere gideyim. Ee, şu ikili taşlar abi 200-200 veriyor. Bayağı veriyorlar. Şöyle abi mesela şunu 3 tanesini gönderiyorum. Şuradan özel güçlerini kullandırtıyorum. Ve abi çatır çutur vuruyorlar yani small miner minerallere bayağı vuruyorlar. Zaten burada da abi görüyorsunuz ayak güçlerini kullandım yine ve 200 adet verdi. Şöyle abi hemen şunları da yönlendiriyorum. Gördüğünüz gibi vurdurtuyorum hemen. Hemen abi gördüğünüz gibi çok çabuk canları gidiyor. Bayağı hızlı canları gidiyor. Ve abi bunun da özel gücü yok galiba. Ben bu yeni çıkarttığımın özel gücünü hala anlamadım. Ve abi böyle çat çut çat çut vuruyorlar ve ticket'ım fullendi. Ama ticket'e hemen satmayacağım. Çünkü arkadaşlar bunları kestikten sonra ticket'ı satmayı düşünüyorum. Şöyle abi hemen şunu alalım. Şuna vuramadık. Hemen max ticket dedi. Satalım abi. Hemen yine gidelim öldürmeye. Ama öldürmeye gitmeden önce ben shop'tan şunu fullleyeceğim arkadaşlar birazcık. Bu en güçlüleri oldu bu aralarından. Abi bayağı güçlüyüz ya bence şu an. Hemen gidelim abi hızlıca gidelim. Ve bu arada arkadaşlar sizler de hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, yakında arkadaşlar 2000 abone olacağız. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Abi bir tanesini kestim. Hemen fullledi. Oha cidden efsane güçlü bir şey olduk ya. Şöyle abi yavaştan gidelim gidelim abi böyle biraz daha toplamaya devam edelim. Bu arada etrafta böyle şeyler var. Bunlar ne? Bu mı gen veriyor. Aynen abi bu da gen veriyor. Ve bu buharı vuracağım. Çok merak ediyorum. Aralarında en güçlüsü. Evet abi özel güçlerini de kullandım bu arada bunların ve bayağı vuruyor. Efsane. Ve abi bu arada zaten fulledi ve abi çok güzel. Ben hemen şöyle gidip abi geliştireyim. E, green scroll aldım. Gördüğünüz gibi artık 300 ticket diyor. Güzel abi güzel. 300 ticket cidden bize arkadaşlar idare edeceğini düşünüyorum. Bir tane daha burada buhar var. Buharları yine saldırdım ve özel güçlerini kullandırdım. Abi çok fazla vuruyorsunuz siz ya. Abi efsane bir şey. Cidden arkadaşlar sizin de bu oyunu oynamanızı e, tavsiye ederim. Çok eğlenceli ve yani böyle zevk veren bir oyun. Şöyle arkadaşlar yavaştan yeni yeni yerlere gitmek istiyorum. Yani çünkü buradakileri bayağı vuruyoruz ve bayağı güçlüyüz. O yüzden abi bence artık buralardan çıkıp başka yerlere gidebiliriz. Yani mesela şuradaki yerler gibi başka yerlere de gidebiliriz cidden. Çünkü burası çok güçsüz gelmeye gel başladı bana. Arkadaşlar anladığım kadarıyla burada 5 tane mob topladığımızda yukarı çıkabileceğimiz bir yer varmış. O yüzden 5 tane mob yapıp öyle gitmeyi planlıyorum. Hemen abi ben şuradaki raklardan biraz daha kasacağım. Yani minerallerden biraz daha kasacağım. Şöyle abi 2-3 tane daha Ember Egg açıp öyle çıkmayı planlıyorum. Bir tanesini kestik. E, şunları da hemen yönlendirdim. Evet abi 2000 gem yapıp gideceğiz abi oraya tırmanacağız ve orada nelerin olduğunu ya veya bizi nelerin beklediğini bakacağız. Cidden abi neler bizi bekliyor öğreneceğiz. Şunları da hemen yönlendirdim. Arkadaşlar dediğim gibi e, kanalına da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve cidden arkadaşlar videolara yani 1-2 saatlik böyle yani uzun uzun montajlar yapmaya çalışıyorum. Yani videoda arada komik yerlere böyle güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaten dünkü videomu izlediyseniz anlamışsınızdır. Ve dünkü videoda arkadaşlar biraz küfür etmişiz yani baya biraz e, çıkarmışız suyunu. Bundan dolayı hepinize çok özür diliyorum. E, ailesi ailesinin yanında izleyen arkadaşlar için özür diliyorum. Şöyle arkadaşlar yavaştan gidelim. 2231 tane gemimiz var. Hemen bunları kullanalım. Şöyle abi gidelim ember Egg'lerimizden iki tane açalım. Bir tane açtım. Ne veriyor? Evet abi bir tane Mush Archer verdim. Mushroom gibi Archer yani. Mushroom Archer diyebiliriz biz buna. Ve son bir tane daha açıyorum. Umarım değerli bir şey çıkar ve yine Amber Brood çıktı. Değerli mi? Bence değil. Ama bizi idare eder abi. Tabii ki de her zaman gibi bizi idare edecek. Abi ben bu arada dikkat etmemiştim. Arkada skills diye bir bölüm varmış. Abi bu bölümden meğersem biz kendimize yani gold kasaraktan uçma yeteneğimizi güçlendirebiliyormuşuz. Ve ben bunun farkına daha yeni varıyorum. O yüzden abi şunlardan en iyisi biz daldıralım ve birazcık puan kasıp gidip kendimize birazcık özel güç alalım. Yani hemen zaten fulledi 300 ticket oldu. Evet abi geldik ve buradan uçma gücümüzü bayağı bir arttırdık ve artık böyle 12-11 saniye falan uçabiliyoruz. Abi cidden efsane ve bu arada yeni bir tane boss çıkıyor. Ben bu boss'a cidden bu sefer dalmayı deneyeceğim abi. Nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Evet boss çıktı geldi. 2 tane boss çıka geldi böyle görüyorsunuz. Hemen dördünün de özel gücünü kullandım. Ve cidden bossları vuramıyorlar aga be. Harbi mi cidden mi ya? Bosslara vurun lütfen. Arkadaşlar bossları vuramıyoruz ve gazi olduk. Cidden gazi olduk ya. Şehit oldular hatta. Cidden abi çok kötü oldu bu ya. Baya kötü oldu. Bu arada biri öldüğünde biri de o ya. Aslında böyle kazanabiliriz. Hadi bakalım. Umarım kazanırız ya. Umarım kazanırız. Bu arada petlerimin iki tanesi geldi ve onlar da hala galiba orada dalıyorlar. Biz daha burada en iyisi geliştirmemize yapalım. Bu Dragon Ball'ı nasıl kullandığımızı hala anlamadım. Abi biz en iyisi o zaman gidelim biraz daha etrafı araştıralım ve neler yapabileceğimizi öğrenelim. Yani şöyle bir yukarı çıkmayı falan öğreneceğim. Abi bardayı şuradaki yerlerden çıkabiliyoruz. Ben en iyisi abi şu yukarı çıkmayı deneyeceğim ve ondan sonra videoyu devam ettireyim. Hop şöyle gidelim. Şurada 7 levellik bir yer varmış. Oraya da bir göz atalım. Burada da abi mushroomcuklar varmış. Tabii ki de maşrumlara karışmayacağım. Abi burada 9 levellik yer buldum ve çok az kaldı. Yukarıya gelmemize ramak kaldı diyebilirim. Burada da Gem Cave varmış. Burada büyük bir boss var ve üstümüze geliyor. Hiç dalmadan yukarı çıkıyorum. Ve son yer. Evet. Yani son yer dediğim e, ulaşmak istediğimiz yer. Buradan bunu alalım. Buradan da gold'umuzu alalım ve çıkıyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Bu arada Tree Keeper diye bir şey varmış. Bunu yok etmemizi istiyor. Arkadaşlar cidden bu oyun çok garip ya. Ben bu oyunu cidden biraz anlayamadım. Burada boss'a dalıyoruz işte de bu boss çok güçlü abi. Boss'u öldüremeyiz. Yani abi bakar mısınız? Bayağı güçlü bir boss ve yani biz bu boss'a bir şey yapamayacağız. Ya da yapabileceğiz mi? Bir dakika. Galiba yapabileceğiz. Abi Aldık. Cidden aldık. Ama oraya nasıl bir daha ışınlanacağız? Vallahi abi oyun cidden çok karışık yani ben çoğu bir şeyi anlayamadım oyunda. Neyse abi bu videonun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler oyunlar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Uçuyoruz. Don't go to bar. Don't out with his every place talking. I think when I want to, I act like a comic. Call it the drivers, I need